Antes de empezar. Dear English-speaking viewers. Yes. This video is in Spanish so there might be some content that you won't understand. I'll try my best to get subtitles for this video so you can enjoy it too. Alright, let's move on with the video, shall we? <laughs> Hola, quizás se estén preguntando por qué no uso mi voz. ¿Y por qué este dibujo de mí? Bueno, respondiendo a la primera pregunta, la razón es simple. No tengo un micrófono decente. <laughs> y ahora, ¿por qué este dibujo? Porque sí. Me. Me gustaba la idea de hacer un personaje que me represente, y también me iba a servir para darle más identidad al canal. Y también porque le muchos youtubers. Ah, hay otra cosa. Más de alguno notó que eliminé el video de preguntas y respuestas. Pues sí, la verdad no me terminó de convencer el resultado final y siento que podría hacer algo mejor. Más adelante haré uno y quizás con este formato que me gusta más. Jaja. Pero de Wayne cállate un rato y pon las ideas que quiero ver si salió la mía. Bueno, solo quiero decir una cosa más. Dile a la gente que se suscriba porque aproximadamente... Bru. Kirby Butties Cake. Una tetera. Puede ser que se llena la vecindad. Pero con tu filtro y a tu forma. Puede ser. Puede ser que se llena la vecindad. ¡Brother! Banana phone. Ring, ring, ring, ring, ring, ring, ring. Banana phone. Algo que dé cringe. Luigi haciendo un tutorial de cómo dormir. Buenas tardes amigos, hoy le enseñaré cómo dormir. Para siempre. ¿Cómo es hacer un meme sin que se ofendan? pues data. Yo creo que sería algo así. Un meme muy muerto. Wait, is all Pancho Saavedra? It always has been. Que Bolsonaro infectado de explote. Oh, Tengo ¿Podrías por favor poner a Kirby diciendo Ah, solo eso por favor? Ah. Papyrus dice CTM. Vos reaccionando a las ideas que te mandan. Oye, ¿quieres jugar videojuegos? Don Francisco host meme review. Who is going to top Elon Musk and Justin Roiland as bonus meme? Who could it be? ¡Oh! Hola, Au. Un piano que baila música jazz. Stock Images Antes de continuar me gustaría aclarar algo, el formato de historias con imágenes de Google fue popularizado por señor Pelo en este video. Yo solo hago mis versiones y a mi forma. Les recomiendo que visiten su canal para que no me denuncie por favor señor Pelo si está viendo Otro Stock Images Cómo hacer pan en 10 segundos. Lo primero que tienen que hacer es conseguirse los ingredientes. Para hacer pan necesitamos un kilo de harina sin polvos de hornear. Lo pueden conseguir en su supermercado más cercano. Un esquelero jugando a la pelota con Kirby bajo acento circunflejo. Kirby cagando a Jigglypuff. Kirby escapando Kirby de la Kirby, Kirby, la la Stop now. This is Just This, is so much This is how stop. to stop. Kirby cagando. O sea Stop it. Get some help. Kirby por... Kirby intentando cobrar. Kirby absorbiendo a... Kirby... Kirby escuchando por... Kirby Creo que soy más que solo Kirby. Face reveal. En algún momento haré un face reveal, pero haré que pase tan desapercibido que nunca sabrán exactamente cómo soy jaja. Piñera Viajero. Las aventuras de Piñera Viajero. Ah, pero qué buen día para ser. Una pantalla en negro por 3 segundos, fin puedo aparecer en el puedo salir en el video salir punto guión bajo punto. Hace una pequeña animación de cómo le contaste a tu familia lo de YouTube. XD. Por si algunos no sabían. Sí, era completamente anónimo hasta hace poco. Nadie más que yo sabía quién era Deep Void. Al final le conté a mi familia pero quiero que ese sea material para un video especial. Jaja. Si quieren ver ese video tendrán que suscribirse. Una rata contra un fan de YOLO. Espero que eso no le haya dado risa a nadie. No se me ocurrió nada mejor. Haz a Jerry riéndose súper chistoso por el meme anterior. No. Éxodo y Timmy. Timmy. Timmy. Timmy. Timmy. Christian Ghost peleando con el Tuetue. Tuetue, te invito a tomar once. No puedo. Tengo que cuidar a mis hijos. Literalmente no me interesa. Literalmente pájaro. Mira el pájaro Con tu hijo me hago un huevo revuelto, hijo puta. a ver. ¡No! Que hagas un server de Discord. Mm, la verdad sí lo tengo en mente. El problema es que como no uso nunca Discord no cacho nada de nada. Jaja. Pero les aviso que sí haré uno. Pronto. ¿Cómo estás? Cansado. Tómese un descanso cara desanimada manos en oración. Está bien. Igual voy a poner todas las ideas para que después no digan que no salieron jaja. Aquí vamos. Lo más probable es que hayas salido aquí. Si no salió tu idea es porque no me sigues en Instagram, ahí aviso cuando haré videos de este tipo. Bueno, hasta aquí llega este video. Espero que les haya gustado jaja. Chao. Antes de terminar, les aviso que me verán más seguido por aquí. En YouTube. Jaja.